门 <laughs> 那里。也要去。放开他。喂，谁？我这是关了，喂，这你关了。我 <laughs> 闭。你听见了？ ہو جاتے تھے